Ауди новые приключения. Доброе утро всем. Доброе утро, Маркиз. Кстати, пока я не забыла, посмотри, пожалуйста, почту. Хм, что это может быть? Надо проверить. Дорогой маркиз маркизов Мурзиков, мы приглашаем в вашу школу Кайтан, в которой будете учиться ровно 9 лет. Вещи, которые необходимо купить. Черная мантия на все учебные годы, ковер для медитации, учебники, родители знают какие. Ручки, карандаши, спортивная и плавательная одежда, также свободную форму и гигиенические предметы. Обязательно костюм ниндзя, подпись какой-то носорогов. Да ладно. Здравствуй, Маркиз, что тебе нужно? Позовите, пожалуйста, Тома. Томас, тут Маркиз тебя ждет. Привет, Маркиз. Привет, Том. Короче, мне сегодня дали письмо от Кайтауна. Ну и что, у меня тоже есть такое. Слушай, Маркиз, я могу тебе с кое-кем познакомить. Давай. Пару минут спустя. Это ей дом ее... Э, как? Кто это вообще? Том? Нань Маркизи! Ясно. Кто там орет? А, Том, это ты? А это кто? Это мой друг Маркиз. Значит, он еще не знает про киллер Кити. Да, я не знаю. А кто это? Пойдемте на балкон, я вам все расскажу. Это было неделю назад. Когда я ее встретила, у нее было пораненное крыло, и когда я ей его лечила, она сказала, что она киллер Кити. Когда ее крыло выздоровело, она улетела. Стоп, что? Киле? Она случайно не из семи верховных котов демонов ада? Откуда ты это знаешь? Мне папа рассказывал. Мама мне тоже что-то говорила про эту семью и то, что мы с ней связаны. Что? Ну, я точно не знаю, кто она мне, но я знаю, что мы связаны с ней как родственники. Ладно, ребят, мне надо купить с родителями вещи для школы. Потом погуляем. Я не смогу прийти, у меня дела. Ничего страшного. А ты там придешь? Конечно, увидимся. На детской площадке. Привет, Том. Привет, Маркиз. Пойдем в офицерскую базу. Может, мы первые станем офицерами? Ха-ха-ха! А вот и новые рабы. Какие рабы? Ты здесь не король, а офицер. Еще одна сова, я, кажется, в тюрьме. Понял? Да иди ты. Схватить его! Посадить в тюрьму навеки! я пожалуй пойду эй привет привет маркиз что то случилось да в офицерскую базу залез какой-то избалованный личинус и возомнил себя королем. Он посадил Тома в подземку. Можешь помочь своей силы направления сказать, где он? Ну, чтобы его откопать. Конечно. Идем копать. Надо проучить этого негодяя. Ну как? С моей помощью да. А ты кто? Я рысь Ячерская. Да давайте Корее. Что вам нужно? Я, как принцесса огненных котов, заявляю, что ты свергнут. Ты не имеешь права. Это правда, она принцесса Черская. Нет, вы не имеете права. Так ему и надо. Э, да, ты права, Рысья, так ему и надо. У меня появилась идея, а давайте мы будем самой лучшей командой во всей которой. Я это с Кики обсудил. Хм, а неплохая идея.